The occupation is, uh, is forcing me uh, not to marry the one that I love. <laughs> it's that much, it, it, goes, uh, it goes everywhere uh, in, in your life. It doesn't stop in, in, uh, in one place. It's just going through you. Yeah. Yeah. الوطن جدران عالم من البلد انا عندي للعالم الوان لوفي للوطن عنوان العالم كان العلم مرفوع سلوك الجولة برسم والليل يشحب العلم كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان العلم ممنوع كان العلم مرفوع كان للعلم ألوان للعلم ألوان العلم قالوا العلم أبيض قالوا العلم نص وسياح من يوم ما سرقوا الدار مفتاح وسياح من يوم